Seid ihr euch entzündet? Ha! Ha! Ich entlock euch! Nun dabei mit Stahl und Eisen! Warten wir den Chores weisen, Chores weisen, Chores weisen, den von Ostertorf berühmten! Bleibt bei mit Band und Stricken! Ihr Sklaven kommt herbei! Doch! Wer ist? Wer ist? Wobei? Hey! Ihr Sklaven kommt herbei! Wer viel wacht! Wer viel wacht! Wer viel wacht! Der Wind hofft viel!

Hey.